freeze Nigdy nie kochałem nikogo jak ciebie Powiem ci szczerze, co serio czuję do ciebie Pierwsza mi dałaś to zrobić, jakbym był w niebie Zmieniam położenie tak szybko, jak nie zawiedziesz Nigdy nie kochałem nikogo jak ciebie Powiem ci szczerze, co serio czuję do ciebie Pierwsza mi dałaś to zrobić, jakbym był w niebie Zmieniam położenie tak szybko, jak nie zawiedziesz Ej, tak szybko, jak nie zawiedziesz Ej szybko jak nie zawiedziesz, ej Tak szybko jak nie zawiedziesz, ej Oj, tak mam naprawdę ciężko, więc kładę to na pętli Jak suka chce się jebać, to rzucę ją na śmietnik Mam jedną taką wierną, w banku żaden to średni Każdy podatek odprowadzę im sieki Gramy pod powieki, tak gramy pod powieki Mamy mocy głowy, zaczęliśmy jako dzieci Tam na inne planety, Jesteśmy tak wysoko, zabierzemy wam kobiety Jesteśmy tak wysoko, nie zrobicie nic niestety Problemem nie są diety, no a zaczęły być bled Czemu twój chłopak tylko przy mnie zachowuje się jak kretyn Pokażę mu za miesiąc, jak się serio życiem cieszyć Ej Nigdy nie kochałem nikogo jak ciebie Powiem ci szczerze, co serio czuję do ciebie Pierwsza mi dałaś to zrobić, jakbym był w niebie Zmieniam położenie tak szybko jak zawiedziesz Ej. Nigdy nie kochałem nikogo jak ciebie Powiem ci szczerze, co serio czuję do ciebie Pierwsza mi dałaś to zrobić, jakbym był w niebie Zmieniam położenie tak szybko, jak nie zawiedziesz Ej, ej, ej, ej, ej, ej Ej, ej, ej, ej, ej Ej, ej, ej, ej, ej